はい今回ご紹介するキャンピングカーはマツダボンゴトラックベースのアミティリミテッドビルダーさんは A2Z さんです年式は2015年走行距離は3万4000キロ FF ヒーター 1500W インバーターサイドオーニングなどがつきましてこのお値段でございます乗車定員は6名就寝も6名です車検整備は別で修理歴はございませんその他としましてはシンク冷蔵庫ツインサブバッテリー走行充電外部電源 ルーフントあとねなんとね自転車を積めるサイクルキャリアがついてるということなので早速見ていきたいと思いますそれでは外装から外側から行くよ最初に見えてきましたのはサイドミラーはこのようになっておりますそしてバンクベッドの横の小窓はスライド開閉タイプタイヤホイールはこんな感じです そして車両の左サイドにはオーニングキャンプの時には引き出してタープ代わりに日よけとして使えますさらに進んでいきますとドアは中央部になります窓はスライド開閉タイプ左側の後方には縦長のバゲッジドアが1枚あります中はどうなっているのかは後ほど でここで素通りしてしまったんですが左後ろの下側に外部電源のソケットがありました電源付きのキャンプサイトや RV パークなどでここにケーブルをつないでキャンピングカーへの電力供給が可能になります車両後方にリアラダーを発見しました洗車の時に天井を洗うのに便利ですねそして見えてますけどこちらサイクルキャリア自転車を積むものです旅行先やキャンプ地まで自転車を運べます旅先で自転車に乗れると旅の自由度が増しますね 右後ろにも縦長のバゲッジドアがありましたそして右側には大きめの窓とバンクベッドの小窓がありましたはい外装は以上ですそれでは続きまして内装を見てみましょう内面も大事だからね このメッシュがあるタイプのドアですね。で、えー、っと、ここに、靴箱。ああ、で、バッテリーはツインですね。二つあります。で、収納がたくさんあって、 収納がたくさんありますはいダイニングスペースは2対2の4人掛け後ろから眺めていきますと常設2段ベッドで収納がぐるっと1周ありましてダイニングスペースで前に行きますとバンクベッド背が高いですね高めのバンクベッドになってます はい続きまして後ろの常設2段ベッドの方に行きます開くやん収納が1にここにありますねとここにもありましてでこっちは確かあそうやねこっちに奥にあの コンセントのあの差し込み口あるんで、電子レンジ OK そうですね。よいしょ。サイズよりけりですけどね。はい。で、シンク。これも、外でシャワーできそうです。海とかに良さそう。はい。で、えー、ここも収納。で、ここも収納ですね。 はい、結構広いな。こっち左もバケツと繋がってるんか。はい。そうですね、2段ベッドの下側、外側のバケツを開けたら、荷物置けそうですね。で、下段にも繋がってますんで、ちょっと暗いんで見えないですけどね。あります。いや、反対側もありますね。まあ上下どっち、左右どちらからでもいけるんでしょう。はい、すごいです。 はいじゃあ運転席の行く前にアミティのすごいやつですねよいしょはいアミティアの運転席このこうやればすっごく広く通れるんで行き来しやすそうですねこれいいな本当に羨ましいでマツダのボンゴベースの運転席やってます。カーナビはついてません。はい。お、これマニュアル車。マニュアル車です。いいですね。はい。お、シガーソケット見つけました。はい。 はい今回の車両紹介はいかがだったでしょうか中古車ですので購入を検討される方は概要欄の富士カズジャパン神戸西目店にお早めにお問い合わせくださいこれからもキャンピングカーの新車中古車情報もアップしていきますのでお見逃しのないようチャンネル登録とベルのマークを全てに設定して新しい情報をチェックしてくださいねはい以上上ちゃんでしたそれではまた次回バイバイ around.